c'est encore un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette mission Canal de Star présentée par moi-même, Naomi Moussaï, Air Force One. Salutations déjà à celui qu'on appelle, salutations déjà à toute l'équipe technique qui m'accompagne pour la bonne marche de cette mission-là. Je vois Chris Loval derrière la caméra, et euh, mon boss, mon boss Héritier Kaleba. Heritier Yongo leader de leader Ornella Moussaï ma grande sœur chérie je t'aime beaucoup vraiment Et abonnez-vous massivement sur HD Consulting TV merci na bino nyonso botiree ba attention na bino vraiment aujourd'hui je reçois pour vous exceptionnellement Johnny Mbo Johnny Mbo de son vrai nom Mbo Achilako. Il est chanteur, guitariste, parolier. Je suis déjà avec mon invité ici. Merci à toute la famille Moussaï jeudi à toute la famille Moussaï. Vraiment, je vous aime beaucoup, la famille Moussaï. Et je dis encore merci. Je, vais commencer par Ferdinand Moussaï, Claude Moussaï. Rita Moussaï, ma tante chérie, je t'aime bien, ma tante. Johnny Moussaï, mon papa, dessin animé, immortel, Johnny Moussaï. Anto Moussaï, Blaise Moussaï, à toute la famille Moussaï, vraiment, je sais que vous êtes branchés à CNET, mon mari, restez branchés, abonnez-vous sur HD Consulting TV. Je suis déjà avec mon invité, je lui dis bonjour. Bonjour ma soeur, madame. Voilà merci un mot na bato bazo landa yo na minute oyo ba landa yo de partout na HD consulting TV un mot gentil na bango. Eh, na oloba mbula ya sika lokola topesa na ye mbula sika te et puis bolandaka emission oyo. Eza emission epesa bino ba informations vraie et profonde. Voilà, merci, merci vraiment. C'est pour la toute première fois toi yamba on a quatre émissions na biso ko yebisa biso parcours na yo to yeba qui est Johnny Mbo to découvrir yo. Ouais, euh, merci merci mingi maman Naomi. Euh, ezala pasi komilobela yo moko mpenza boye ezala mpenza très difficile me na oloba Eh na bandi na orchestre ya manzanza a na lemba tokoti ngaba eh, eh, toke pe ba matete ti toye kokoma na ba orchestre penza ya sima ndaku eh, lokola tout grand vanya ya, ya na biso akufa azalaka na lemba à l'époque komona ezalaki cheribo liliana Et puis eh, na Ngaba tozalaki na Planète Lolingo na ba camarades mosusu lokola ba Gosai. Et puis eh, na Lemba nde orchestre openda esalaki ke nameka ko, ko, kobima mwa moke ezalaki fasol ya Manesi Baba l'Obelix du Zaïre na l'heure wana. Et puis après wana nde na decide carrière nga moko solo mais na frolaki mwa moke Grand Zaiko Wawa ya Manuaku Place na komaki mais ya Pepe Felly ayebisaki nga ke na ko beta na ba orchestre te po na kati na nga amonaki ezalaki na eloko moko bo oyo mokili faut ba yeba je sais pas ezalaki kaka nini exactement a remarquaki na kendaki test ya ko yemba mais na guitare bo nde alobaki likambo wana puis na landa conseil na ye wana mais par après nde na komi kosala yango pena guitare na voix Nazalaki mpe engage na Viva la Musica comme griot mais naza sur nabetaka soki kaka 4 concerts moko boye na Kinshasa puis par après na preferaki nayaka na nga lisusu te donc ti ndenge nasala carrière oyo ezo continuer comme ça. Voilà, merci boyoki parcours ya Dionimbo, guitariste et parolier, akoma ba nzembo vraiment ebele ba œuvres na ye. Dionimbo tokoyeba pourquoi ba œuvres na yo eza koni mais yo moko mutu donc bazo reconnaitre yo te ba difficulte wana euta wapi eutaki wapi euh, eza mpenza problème ya omoni nazwaki na, na Eh, grâce liboso mpenza ba nakutana na ba grand chanteur lokola dindo yogo epuis par après ezalaki kester emeneya Bon au lieu te ba yemba ba nzembu na ngai na kombo na nga moko très tot dejà nde na bandosa carrière solo nga moko eh, Dindo Yogo asengaki nga nzembu na nga si bonne si belle si compliquer la vie nzembu ya kitoko eyebana ye nango Kinshasa mobimba ata Congo mobimba po ezalaka kaka chaine moko na kati ya Congo très tot nazo kola Donc ya Dido azua nzembo na nga na pi ezalaka titre phare ya dernier album na ye ya Nzonzingi na Zaiko alors esalaki ke abimisa yango na kombo na ye moko chanson e marchaki makasi nga moko pe nzembo yango dejà ebetaka trop trop na ba TV na ba radio bon occasion yango na rataki yango. Après ka na mikolo yango elandi, Kester Emeneya aye asengi nga meme chanson. Bon lokola ezalaki na projet na cinema moko ya long metrage moko film ya fiction batia meme chanson wana, baboyaki version ya Dindo Yoko balingaki bazua version nga moko nakosala na studio. Après eye kokoma Kester asengi yango naboyi, asengi nga nzembo mususu. Na po ayaka na lemba ti pa botoriondo bato bayebi lemba bien bayebi ya père botte ya botoriondo donc mais ti baye koluka nga na ndaku na pesi ye nzembo aponi ti parmi ba nzembo ayokaki aponi bosso bikali bon a travaillaki yango pendant deux ans po façon ya guitare na nga kosala ba guitariste nde bayaki na difficulte Tii bo ba reproduire nde ba reproduisa ba arrangement oyo nasalaki wana nioso nioso ba arrangement na ngai moko na ba maquettes napesaki ye après ya Jean donc Kester ake pe na nzembo ye pe na tour na ke abimisi ye su na kombo ne moko kaka donc ozo mona dejà très tot batu ba exproprie ngai et puis baza ebele le reste ba mosusu nazala na tina ya koloba te donc donc voilà eloko nde esala nga difficulte ya liboso yango wana puis kokutana na producteur ba ebele soki baye lobi bakati na bango likambo yango Simba lobi puis musique ya lelo lelo toya ko beta na bomwana na lelo eza très differente lelo ba tendance nioso presque eza accepte donc voilà le problème coup de chapeau na ba jeune oyo lelo ba sala ba tendance misusu en dehors ya ndombolo ba perce mais tango biso to banda pende ezalaki pasi quoi ba carre magique ezalaki donc oko leka te na nko pe kaka nde baza ko sala yango mais lelo eza brise par tout le moyen quoi batu euh, public et comprendre qu'il faut faire autre chose qu'il faut koyoka biloko mosusu matoyi changer changer Voilà, merci. Est-ce que toko yo kobetela biso en live nzembo otekelaka dido yongo po bato pe ba comprendre que eza vraiment œuvre na yo. Te la teka te. Na teka nzembo te pe na otikalaka koteka yango te. Eza lokola mwana yo boti okoteka ye jamais. L'État pe alingi mobeko wana eza te. Mais kozwa nzembo mutu koyemba Epekisami te epekisami te ozwa nzembo mutu oyemba eza mabe te. Ezalaka na consentement na yo moko apesaka yo eloko te mais opesaka ye nzembo? Oui aye akutana na ngai to na nini moko disco forum moko ezalaka na Matete et puis sur place na miso ya public nionso ba vieux Asa na Roena oyo baza ba directeur artistique ya Troupe na biso ya theatre nde toza sana lemba na ba bombo fifi ba ba bodo ba ba eh, pauvre mindondo ba ba nani ba eh, Alfred Bongala ba ba eh, Mireille Makalebo ba Rita Makalebo ba biloko nyonso toza kosala yango tosala yango bango bazalaki komona yango Donc asengaka ba nzembo na miso ya bato en public, tozalaki na na miso ya bato tokobeta Dindo asengaka yango face à face. Kester aye pe asengaka yango atindi ya Botoriondo na Lemba ti baye ozwa nga na ndako tokei asengaka na faire signer bango ba documents oyo naza na yango ti lelo devant ba avocats na nga na l'heure wana quoi. Avocat na nga liboso paix à son ame Yalu Ndula Antoine. awa kaka na lemba donc aza mwana lemba mais euh, asa kenda bango nyonso mpe basi bakende donc voilà c'était comme ça na otekelo nzembo pourquoi mpo nga mona aza moyembi nga mona aza mokeli so olingi oyembi donc bango basala makambo na nko tosigne bapapier babo respecte na justice dindo yogo aperda procès euh, avocat nde azalaki avocat monene ya ya feu president Mobutu Sese Seko maitre Kinkela mais akoka te ba droit d'auteur soki oyibi yango ba spoliaka jamais ba droit d'auteur ya mutu donc ezalaka ndenge wana akoka te ba bango ba botolaka bango ba droit na SACEM puis ba pesa ngango pesa ngango po ba mikanda nango ezali na futela yango ba paku yango nionso na futela yango deja ba paku avant na soneka Euh, eyaka yaka bongo eh, nayebi te nde nini mais mokolo moko nazalaka quelque part pe par rapport na bamakambo oyo naovivre kwa quotidien eh, oyo tomonaka na vie na pe na ba imaginaire na nga moko bandenge eyaka yaka makambo mosusu ata namona te nayoka te mais ekoki koya nde mokolo moko nazalaka na kote ya Nakotanga kombo na rtnc leon ezali ozer te nde nayokisi ye nzembo wana ayebisi ngai bo eza chanson ya vie na yo okoyebana nango mpe nayebana ye kaka na nzembo wana kwa nde ya wana donc ezalaka bongo mpe nabeti yango na corrigear te ezalaka ndenge eza wana ti lelo voilà merci merci oza oza auteur compositeur ya nzembo ya banso bikali ya ya feu king kester emeneya Est-ce que ntango oloba boye ba œuvre na comment ça fait que œuvre ya mutu ezala exploite na mutu mosusu et puis oyebisa opinion que ba œuvre wana eza ya ngai donc oza sur vraiment ozobanga te nzembo wana esala succès eyembama na kitende j'espère na kitende eh, nzembo wana eyembama na kitende est-ce que okoyebisa bato baolanda de partout na monde entier oyebisa bango vraiment ke nzembo wana eza ya ngai donc oza sur vraiment ke bato baondimela yo baobi eh, oyebi ko kester ye moko mokolo bato bamona ngai nakokosa mpo aza vivant esusu te me mokolo ya kozwa ngai na ndako mpo ya botoriodo mpe nalemba awa akufa mpe sikoyo mais mokolo ayaki kozwa ngai toke ti na ndako nde na bandal nayebi te nayebaka na ngai bakombo mpenza te me na kota bichulix wana nakoma la azalaka na femme na ye eh, francine mais kester abima mbangu mbangu la ayebi ke aye koluka ngai na ndako naza te sikoyo baye bazwi ngai bamemi ngai sheye la ayoki kaka mbo ashilaka oza na ndako na abima mbangu nazoyebisa makambo ya solo ayebisa ngai na monoko nde alobi elekelaka ye ndenge amonaka nayembaka la vie wana atali age na nga atali guitare ayoki voix texte boye elekela ye après sikoyo ata azosokola na savon de longi fo abima nango ti na salon boye ye moto azali koloba après le alobi nzembo na boyi nayebi te napesi baraison asengi nzembo so layoki boso bikali daire kutu bamakangu nde nyonso akoma abenga bango kaka bakiwampe me na mono ya mboka na bango te elingi oloba donc kitoko eleki yo mingi ocomprendre Aza loki wa mpe to tambula mpe mbala ebele oui bo batende nyoso bayebi ke boso bikale lingolo babongisa bizaleli donc siko kester eske akoyemba muno ya mboka na biso kaka bo toyoka yango mwa ndambu nayebi ke bato baza vraiment ebele baolanda émission oyo bayoka lisusu bonso bikali na motu oyo ye moko compositeur motu akoma parolier oyo akoma nzembo bayoka yango lisusu Voilà merci lelo oyo ozo loba ke nzembo oyo eza nzembo na yo po omonaki ke esali succès eyemba donc batu vraiment ba consommaki yango trop mais est ce que soki yo oyembaka nzembo oyo elingi ezala na succès oyo? Eh mais attends eh Nzembo soki eza mabe ata ndenge nini osala ezwa nango mpe esalelo mpe eloko te mpe na banzembo ye moto aponaki parmi banzembo mpe ngai naza na nzembo mabe nasalaka te ata moko ya mabe eza te nakoyemba awa banda lere oyo ti nayebi te combien de temps tokoyemba 150 chanson oyoka ata ya mabe te oyoka mpe malobo ezanga valeur te na kati eza, eza travail mofouye profond et peu durable je peux dire éternel quoi Donc na fonctionnaka ndenge wana. Nasalaka te po na soki nde nini. Soki eye, eye. Soki eye te na forcaka inspiration jamais. Lokola lelo na tongo na kati kati ya butu ba 4 heures du matin nzembo eyaki soki tembe nazui telephone oyoka nazo mime ba ba excuse ba ba ba melodie na telephone nanga eza biloko ebele okotala ba heure oyo na mimaka biloko na butu ezalaka ba 2 heures 3 heures du matin 4 heures biloko moko comme ça. misusu mpe ata ndenge tovandi na boka na faux pas mpe nakoki oyemba nzembo mpe ekoki oya nango eza, eza, eza tout à fait na forcaka rien na, na oyo etali musique mais nde soki eye nde nabandi otravaille yango eko misusu esalaka eh, nde mosusu kaka ndenge ye boye mobimba ti suka sanke natisimba yango lokola la vie nasimba yango te Eya mobimba tii suka na yemba ngo pe bongo tii ndenge etikala kaka eeh eza ebele mususu eza na projet ya disque na nga pyramide eya bongo kaka na vandi na suana mutu face à face na ye mais ngai makambu mususu ekomi oleka na mutu na ngai na zua telephone ye azo loba ngai na zo enregistre melodie na texte na zui texte na melodie na changea te Wana pe nayebi na ngai mokolo nzembo yango. Eh, nayebaki mokolo nzembo yango, nayebaki ye mokili, nayebaki na ngai. Donc eza yo pe te moto koma. Wana wana nga moto na koma te, eh, mais nayebaki mokolo nzembo, nayebaki mokolo nzembo na ngo. Voilà, merci. Est-ce que na agenda na yo tokozwa lisusu ba nzembo lokola ba la vie tokozwa lisusu ba nzembo lokola bonso bikali oyo ke ezo donc tango oyoka nzembo na ba conseil eza lokola te ba nzembo na biso ya lelo ekoma ba insanite na kati donc nzembo papa soki oyoka na mwana oyoka oyoka soni donc il faut mutu en meme temps avanda na coin na ye. Ba nzembo ezali oyo eza projet oyo ekoya nsima ok merci ah, na minute oyo ozo prépare album ouais, tosi tosalaki album kua mais toza na pensée ya kobimisa nzembo moko moko euh, basingle tobimisa basingle mais eza 5 chanson mais eza mpe na projet mosusu esalamaki avant eza mibale mais topensaki tobimisa projet oyo ya sikoyo kala lelo Kaya titre nango kala lelo mais na kati ya projet wana nde tobimisa single moko nanu mortel love AD moko nanu kaka wana puis le reste ebanda olandana landana ti nionso ekosila dans l'entre temps tozo kota pe na projet mususu dejà to entame yango kala mingi te tokota na studio po ba travaux nango nionso tout ya repetition esi tosilisi tosala yango wana ekozala projet ya lifutamba techno wana tokotia penza techno na kati Eh, tozala to na ba DJ na kati, toza na posa ya mwa mélange mo fusion mosusu tosala na kati. mais obanda banzembo na wana ba featuring mpe ezala mpo tomoni plus banzembo ekomi ka ba featuring est ce que opense mpe osala featuring na ba na ba, ba, ba jeune leader oyo babimi lelo to na baancien bato bobetaka na bango kala Bon, euh, na, na ndenge eza bole featuring mibale eza na France na revele mpenza bakombo te chanteuse moko française euh, jeune chanteuse française puis na, na, na chanteur mot français très fort wana projet oyo toza nango ezali bo awa eh, mpo na bato ya koyemba na bango awa eza na bajeune oyo nasinteresaka na bango oyo bayembaka bien mpe baza na baesprit na bango eh, voilà Na, na kote ya rumba eh, na... Ba jeune wana osinteresa na bango baza kombo te baza na bakombo na bango eza lisumu ya koloba te lokola na, na rumba fere chante mieux hein, abeta rumba nde kitoko banzemba rumba misusu je crois que azala aza vraiment akozala invité na biso bon na, na ba upr nazomona na Eh, na linga jeune garçon na mususu malgré texte na liboso yaki bombe na sepela ne mingi eh, gaz fabulous na sepelaka na eh, eh beat na ye eh, Inos B eh, aza déjà na démarche na ye eh, Fro Congo je crois eh, aza na personnalité na ye eh, bango mibale wana namonaka eh, esalaka nga bien eh, naloba ndenge wana ba fali eh, fali fali fali toza nde presque Eh, ligne melodique moko hein, hein? po aza pe moto ondire ba cote na biso kaka o comprendre eh, d'emblée ye na, na sepelaka na ye quoi na sepelaka na ye na sepelaka na ye na sepelaka na ye bon naamona ye déjà on se ressemble un peu beaucoup mieux hein? bon otambe na luko eza couleur mosusu ke couleur na ngai moko mais koyemba nde eza mabe te parce que chante bien Voilà, merci. Tomonaka na na 91 peut-être aya mosusu nazalaka to nazalaka mokie na ose rappele vraiment te mais quand même totangaki mpo tolandelaki vraiment vie na yo tomonaka na 91 ozwaka trophée ezalaka trophée ya nini bon ezalaki excuse eh, nalamukaki mwa ntongo makasi lelo eh, ezalaki eh, concours moko national a basalaka ya ya ba nzembo mutu abimaka na ngo premier liboso na ba epoque oyo biso pe toyaki bana mike balobaka soki dianzenza yango wana azuaka yango pe akende ba Belgique consort après abeti masikini pe na siri pe azuaka prix wana ou bien elo moko comme ça après eleki ba mbula basalaka sous festival yango national te pona kobimisa ba talent na l'heure wana Zaïre après baye kosala troisième so quatrième fois na yango baye kosala sikoyo nga pe naza vivant le nasali pe bon na Zaïre na bima premier avec distinction na bima premier trois fois na concours wana banda quart de finale demi finale na finale na epoque yango kutu ba artiste pe bazalaki ba groupe misusu pe eza lelo eotambula ba artiste pe ebele bazalaka na bango mais na bima premier na betaka pe kaka na na motambonda kaka mutu moko pamba camarade na nga Emando Emando eya na semliki na lemba yeke toya kaka biso mibale mais ba wana biso ezalaki ba orchestre ezalaki ba orchestre mais tobeta nzembo ya folklore terrible donc to, to gagna prix mais sauf que euh, eleka bien te mpo baliaka bambongo na organisation balie bambongo ya leta babourse d'étude ekomaki mwa compliqué mpo kala mingi te le pillage mpe ekoti ya monene donc on dirait mboka ezalaki déjà na Ebongo mais naza na trophee yango ti lelo coup de chapeau merci mingi na à l'epoque ezalaki ministre Mutuza Kabe soki na bosani te oyo azalaka ministre ya culture oyo apesaka ngai trophee yango na maboko donc voilà et puis le reste ba ba misusu pe epesama pesama ba awa na ba libanda Bon eza ba passe eza ba passe. Voilà merci obandaka vraiment donc nakolo nakotuna question na nga boye nzembo ya liboso oyo o s'inspiraka na ngo ezalaka ozalaka na age nini et pourquoi ezalaka nzembo nini parmi ba nzembo nyonso oyo okoma bon ya bomwana bomwana mpenza na oyeba te na balera orchestre manzanza mpo ezalaka terrible na kinshasa But na Kinshasa eh awa na lemba na ba, ba nayebi te ba commune mususu mais biso tozalaki lemba matete eh kamumbele yolo eh naloba makala omoni ba, ba monga fula ba koto nyonso tozalaka mwamba ba orchestre manzanza na biso Ko fabriquer pe ba instruments ya solo penza, drum ya solo penza mais ba bana mike oyo bazalaki ba talents hein, ba jeunes oyo tozalaki ba talents vraiment po ezalaki ezalaki sculpture mobimba batu bazo sala sans toyeba donc tozala na bikandala, ba fils de fer, ba miadi, ba miadi nayebi te boluka yango kaka hein. Wana ezalaka na age nini? Oh tobandi yango toza na ba 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans donc age ya mukolo mingi koleka loba oza na 13 ans. Loba oza na 13 ans Mais en tout cas suka on dirait 12 ans omoni ezalaki bo po mwana 5 ans ezali asala succès fort ba nzembo toza ko yemba mais nayoka ba nzembo wana ba wenge musica ba yemba ngo eloko ekamwisa nga ba nzembo ya manzanza na biso ba ba musiciens wenge musica nioso ba yemba ndeti nzembo nini oyo ba musiciens bon oyebisa biso to yeba ya mosusu nzembo moko bo nayoka ya moto asala mbongo alukela mbongo makambo soki nini to yemba ngo na bo mwana donc nayebi kutu na orchestre manzanza elekela nga Eh, eh, eh, elekela ngai puis mpe bamelodi wana mpo na motu mwana okanga yango te mais bayemba babiloko biso nasala na bomwana bango babimisa yango na public ya monene ekamwisa nga le tobeta bamusike tokamwi e yango namoni ke baevre na yo eza ebanda kozala banda kala exploite te wana mpe nayebi mpe te soki yanga mpe mpo ezalaka bulu yeke ezalaka bulu yeke donc mpe ndenge nini makambo ezaloleka mais orchestre manzanza mpenza Mais l'heure na bandi sikoyo ko kola tokoti sikoyo na ba chorale eh, après to sala ba orchestre penda boye nde na bandi sikoyo ko composer ba nzembo ba nzembo pe belé na bossa na na mutu na mona ka na carnet na nga ya munene na mona ka texte me, melodie na yebi na nga lisusu te comprendre na comme na problème wana pe bon misu na yebi bon ba nzembo na sangi na ba orchestre Nayebi pe kobeta yango na guitare te po ezalaki ba atypique bon oyo nayebi kobeta oyo lelenge amona bandi ba recherche na ngai moko na ba guitare mais ba nzembo eza ebele penza sikoyo nzembo nini nayebi pe kutu te soki eza nini mais eza ebele nayebi te ezoya te eza eza etambusa na etambola na butu ebele ezalaki ebele ba cavalier sel je crois Donc nazwaki ba exercice wana mais sikoyo mpo ekota na film ya bato eh, ekende ba film ya mindele ozotala biloko wana donc koyemba elingi oloba maloba na yo te soki olingi ba belle parole to ba, ba maloba no ya ndenge nini likambo te mais melodie c'est ça la magie so melodie eza wana donc automatiquement yo motu oyo aza na litoi aza mpe na molimo akosepela Donc, c'est que omona nanu melodi na kati ya misiki oyoka nanu melodi na kati ya miziki te na parmi baleki na yo ebele opesi nga réponse te nakosotangela nga mibale te nasepela fali mpenza esala bango te fali mpenza reconnaitre bango na ba na génération oyo awa hein tolongoli eh, suka eh, mopao eh, tolongoli kuna nyonso tokiti na se ocomprendre bo banda babango bamusicien ba bamopao bangaja ti lelo Fally aza le meilleur oyo aza trop melodieux oyoki nga aza le seul oyo aza na melodie ebele eh, il chante avec son âme totalement donc bon, après oyo bazo ba eh, na, na, ebele na sima na ye mususu na mona eh, nani yango vraiment Eh, ba, ba, mingi pe bazo copier ye siko eza difficile Ferre mungongo kitoko melodie pauvre Oh, comprendre il, a, il, a, il chante pas avec toute son âme Dei doi une belle voix sans ame o comprendre nga mais comme ça eza pe na melodie te eh, donc aza trop carre mais trop cyclique eh, il faut abima na eloko wana parce qu'il a toutes les possibilités eh, Fally aza, aza linéaire o comprendre linéaire lokola ba tabule lokola ba kale Jeff Ozo comprendre Franco aza cyclique mais il etait original et très fort omoni donc mais na ba jeunes oyo bazo ya lelo euh, oyo azo se démarquer na bato ba, ba rumba na bango wana oh, ya nya rien bazo tourner en rond hein, bazo tourner en rond puis euh, Voilà ba somba ba nzembo place moko elobaki nanu na foti ya komelesa atekeli bato elamba moko sikoyo ezo kokana kokana et puis voilà donc il doit faire un effort parce que déjà ba gaz fabulous bazali ba inos bi bazali baye na couleur mosusu na kati ya makambo na bino boza koboya c'est fini Edle baza yebisa bango bobongisa bobongisa bango baza loba toza likolo likolo ba mususu toza mozindo mozindo mususu soki pe mupepe on ne sait pas ce qu'il disait mais lelo yo ba remarquer baza ni likolo ni mozindo ni na mupepe ate ata kutu na espace te sikoyo baza na problème okende ya ba fete oyoka babetaka bango lisusu hein faute ya nani Bango moko ba na ba qualite mais balingi na bango esala musala te balingi soki eloko nini soki eloko nini wana mais lelo balakisi bango noir sur blanc que boza na bino ba nzambe te po mokili le panier circule encore Merci. Merci vraiment na reponse na yo. Merci vraiment na disponibilite na yo. Question na ngai ya suka na ko tuna yo na kati ya musique na biso eloko nini oyo yo oko bakisa to oyo oko longola oyo kia e derangeaka yo na musique donc ngai na ye na eloko boye to ngai na longoli eloko oyo? Ah maman mokili yango ya biso te oh eloko nini oyo obakisa eloko nini oyo olongola oyo ezalaka te na musique ah ata na musique eloko nini ezalaka te po nionso esi ezala biso nde kaka tozwa oyo biso to, to percevoir yango ekoti na bongo na biso facilement aye po a se diverter a sepela po aza na ba problème bon soki oye pe otindika ye abanda obule mingi mingi epesi pe colère ako sepela penza te mais na l'entre temps eya pe na l'heure moko ba sepelaka soki baza na problème ya matanga to problème nini ako yoka pense ya malamu ako fongola pe omoni biloko nionso tout esengeli mais ba jeune na biso ba sala mabe bato ba sala lelo mabe po koloba biloko lokola ya ba nzembo oyo ba yembelaka ba mapasa o comprendre. Ba nzembo wana le batangaka biloko ya ba nzoto na biso esalaka ba soni lelo na tabou ezalaka te na bokoko na biso batangaka biloko wana kaka so ba boti mapasa eza autorise tata mapasa mama mapasa bakoyebela ye tata mapasa bakoloba biloko nyoso ya somo pi moto akoyoka soni akozala te po eza na circonstance wana unique maka ya ba mapasa bakobina meme bolumbu ekosala bino somo te ni pasi te Soki circonstance wana esili, jamais okomona bakosala yango na libanda ya likambo wana. Mais lelo ekomi makambo ya oyo ezalaki koyembama na ba mapasa, bazoyemba yango sikoyo na tango bato babali par exemple. Ezokokana te. Omoni? Donc batengimisi, bakomi na tala, otala na TV oyo, bakende buka kiti, bakende buka mur. Ozomona yango, non? Hein? Yo yebisa nga penza, aza pe na tata na ye ti. Aya pe na mama na ye te eh, aya pe na ba ndeko ya basi te, bon sikoyo eh, ba vandi bango nioso na ndaku moko na tata na ye na mama na ye, mes excuses na yebi te soki baza vivant ba parents, mais ba vandi na ba parents na ba mama na ye na ba ndeko na ye ya basi na ya mibali, ale batie nzembo wana na TV bango nioso bao tala yango na yebi te eh, na sila eza bien hein. Nga na sepela mokolo mosusu avanda ye moko na ndaku ba tala, baza ebele bao sala ba jeux de mots. bazui eh, lokola mususu na prononce yango te parce que na olinga te ponga nazwa education wana te po bato baza pe ba yeba ba nzembo wana eza mabe to yoka na par exemple eh, eh makatangaise eh oyoka nga bien biso za ba kinois no eh yoka tu sosa les jeux de monde biso to comprendre te zo loba nini Atie ma wana liboso po baloba lokola eza feminin. Katangaise ekende lokola Katangaise moto ya Katanga mais azo loba makambu ya makata. Excusez nga naloba yango n'est ce pas ça? Est ce que nazo kosa? Balekisi yango na censure. Aloba ma Katangaise. Pwani alobi mon Katangais te. Pwani alingi kaka ma Katangaise. Vous comprenez? Pour atie mawana pour ekosa, mais il dit des choses, ba loba ba makambo oyo esala pasi ngana mitula bo. Donc la morale et l'éthique n'ont plus droit de citer na kati ya mboka oyo. Donc penda elobai mutu moko na monaki nouvelle tendance ya lelo ya jeune wana azoloba ke lokuta ekoma verite na kati ya Congo. Nalandaki elobi na clip moko na garçon ngo nayebi kombo na ye te. Aza aza rappeur. Mais il dit des choses vrai balati drapeau ya congo mais buzoba ekoma mayele na congo nayebi te soki bomona clip wana esala pasi mboka mobimba boye vraiment eh, service pas censure ezali censure ezali non bongo censure yango bakende kaka bapesi mbongo ngai kanisaki censure ezali soki nzembo no oyembi makambo ya kitoko bakosengo ata mbongo te babakiseli yo mbongo oke osala nzembo mosusu Mais sans sur yango donc oye na nzembo mabe opesi mbongo pe nzembo malamu opesi mbongo bino nionso bopesa mbongo ndenge moko ale eleki kaka na ba TV nionso tout ça va il faut ba kota prison six mois eh, ya, eh, ya, ya prison vraiment na senga l'etat asala yango na ministère ya justice six mois ya prison puis eh, eh, six millions de francs congolais eh, ba taxe bango bongo eh, ba travaux forcés penza donc bango il faut ba timolaka ba, ba salite ezala na prison makala wana na maboko po toza na posa mitu ya batu na Congo tosala bien po tokende ata liboso po buluyeke eleki trop na ba domaine nionso tu eza buluyeke ezo pesa pasi toyebi te generation oyo ya sima soki bakosala ninio. Voilà merci merci na mama Tati Musayi eh wana vraiment motema ya Claude Musayi mon papa. EKM le patron de Lyon, EKM le patron de Lyon, nayebi toza branche olanda emission oyo babi patron ka moko na Lyon EKM. Merci Johnny Mbo tokomi na suka message na yo na bato ba olanda yo et puis ba dedicace na yo. Nalobi trop nazalaki na posa nayemba ke naloba loba. oyomona nayebi mpenza te yemba te topesi yo ntango oyemba odedie bato na yo ah. yemba eh. Ooh Amanda eh one love stand up eh oyo eza ba extrait ya biloko oyo ekoya plus tard nako pesa ba mbote ebele ba mbote ebele pena na leki na nga Jean Marie Muziri na Wawina Neyo na Gypsy Neyo Wawina nako pesa bango nionso mbote nao pesa mbote na Claude Musayi Claude Musayi evenement Et puis na Tati Musairette motema Claude Musai. Vraiment big dedicace na Goliath eh, Mizula eh, vraiment ya ebele ya ebele ya ebele eh, baza na nzembo me eza na projet eza na projet obi eh, mpo bango eh, eh, esalami na nzembo ya donc euh, baoeuvre euh, eza ebele eza mpenza ebele ebele euh, toza na mposa mpenza ebima diske esesalami clip esesalami mortel love ad nakoloba mpe wana nayembeli sere na ngai malamu amanda la duchesse Anuari te eh, ye penda eh, nzembo wana eza po na ye eh, asepela makasi ndenge moko omona ba eh, Tati Musairet motema ya Claude Musai ye pe ya bango ezali donc d'ici disque ebima hein, naza sur soki na, na po na boso bikali wana ba, ba, nayebi bango na kati eh, nayebi bango na kati na version sika oyo nasali sika eh, nde baza na kati eh, puis ba Mbote ebele surtout ba remerciements ebele na yo moko na yo moko Naomi eh, eh, eh, Naomi Musai mwana Claude Musai Johnny Musai Barita Musai banani voilà Anto bani voilà eh, vraiment merci mingi pona eh, ndongo ya mbingi na eh, belle émission comme réalisateur de ce qui m'échappe là Christo Valen donc merci beaucoup pour la réalisation émission Makambo wana ezo kende ndenge ezo kende wana donc on a besoin de ceux qui veulent oyo baza na posa oyo ya ko soutenir biso vraiment matière ezali groupe pe ezali eh, ebetaka nango pe ba concert mais na cité tozwa bato ba produisa biso te tokeka mingi na ba kota loposo wana mosusu nde bato bainvitaka invitaka biso mwa mingi toza na besoin ya soutien ya aide ya ya lokola bato ebele ba Abed Achour mm. hein, euh, voilà ba Eric Mandala ba, donc euh, ba, baza ebele ebele oyo tozoka bakombo na bango banini ba, euh, bangobila gentini voilà euh, donc euh, bah, euh, ma big dédicace aussi à mon oncle euh, Richard Biemengalisame Memokelo merci beaucoup oncle et puis ba oncle mosusu baza na Panama lokola Dami Mabiala na Jacques Mabiala Kalongila balobi maitre armer kalongila na sentir te vie na nga ya pression eh vraiment bino nyoso bo soutenir nga de près de loin merci na linga bino mingi bo continuer toujours ko s'abonner na HD Consulting TV bo mona mambo bien vraiment merci na bino nyoso d'ici là portez-vous bien donc ala message no bakisi loko euh, namoni euh Gianni Wetshi abengi a partir ya Essen na Allemagne eh, vraiment na Junior eh, Kalambay eh, na lisanga na lisanga ba mama eh, oyo nyonso bazali na, na, na Essen napesi bango nyonso mbote puis mama tati musairet voilà donc bango nyonso wana napesi bango mbote ba gypsy wawina mpe lisusu donc merci na bino ba mama ya Essen Bino nionso tokunda bozali. Voilà merci Fabrice Landu Kayembe mokonzi ya Cape Town Fabrice Landu Kayembe mokonzi ya Cape Town ma belle sœur balobi moto na moto na belle sœur na ye Myriam Yongo na sentir te belle sœur na nga na Belgique Myriam Yongo merci na bino nionso d'ici là portez-vous bien à plus